Ah, harka fuunee akkan jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalaa yaantoo sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtu disnaaqa qabu sinii jechuun jaaladha. Egaa kaa har'asii viidiyoo adda ta'een keessummaa tokko qabadhee kana keessa dhufeera. Egaa kaa keessummaa kanaa akka baay'ee jaalattan abdiin qabaa yaada gurguddaa yaada bilchaataa nama of keessaa qabu kara chaanaala koo itti affeeretoo jira warri chaanaala ayyaantuu asallaatiif maatii taataniitu haga har'aana hordofaa yaadota keessaan koomentii jalatti naa barreessaa turtan guddaa isaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Warri chaanaal ayyaan to'a sallaatiif maatiin taanee akka carraa yoo jiraattanii sabiskiraayibii godhuun maatii koo taasiniin jechuun jaalalaan gaman isin gaafadha. Egaa akka warri maatii koo taatanii haga ammaa lafaana turtan yaadota komiin soo jiraate akkasuma yaadota qeeqni soo jiraate ta'ee isin keessummeessituudhaaf waan sa'a digdamii afur karri ayyaantuu asallaa banaadha. Yaada keessan bichaa isin jalatti naa barreessaa. Bakka kanatti hir'ina qabas kan jettan waggaa jiraattan koomentiin isinirraa eega. Akkasuma gaariidha kan jettanii yoo ta'e jechuun jaaladhaa haga ammaa viidiyoo koo chaanaala onni irraa jechuun Warroota akkanaa kanaa hin fixu galatoomaa afaan isiniin jedha malee. Egaa kaa guyyaa har'aa akkuma dubbadhee obboleessaa kabajamaa jaalatamaa karaa chaanaalii kanaatti affeeree obsaan viidiyoo kanaa haga dhumaa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Obboleessa kana keessaa yaada bilchaataadha. Akkasuma chaanaala isaatiillee ani e, jalqaba gubbaarratti viidiyoo kana koomentii isa jalqabaat irratti liinkii isaa nan teessisa mana isaa dhaquun viidiyoo isaa daawwadhaa fi wantoota baay'ee nama boonsuu. chaayinaalis irraa hin qaba akkasuma wantoonni itti bashannantanis ni jira barumsas wanirraa argatan ni jira jedhee abdii qaba. Egaa kaa obboleessi kun e, nama jabaa e, Oromoon qabduudha jedhee nama abdadhuudha. Egaa kaa gaman maanna kabajjee kara chaayinaala ayyaantuu dhufuu keetiif guddaa isaa galatoomnis hin jedha e, maqaa hordoftoota kootiitiini. Egaa yaada isaa kanallee baay'ee sitti tola abdii qaba. Karma obboleessa kootii osoo isin dabarsiniin duraa. haga ammaa dirasii yaadoonni ani akka diraamaa, akka gaafif deebii, akkasuma wantoota adda addaa eh, chaanaal kooti irratti dabarsaatu jiru irratti yaada suddaa qabaatti. Nasumaan koomentii irratti na barreessaa jechuun jaaladha. Ani nama eh, gorsa jaalatudha. Hoggaana gorsaa nama deebi'udha. Akkasuma nama jabaa, nama laallulis hoggaan qabaadhee nama kabajeetoo nama deebi'uu danda'udha. Sababni isaa namni nama jaalatu gorsa, namni nama jaalatuun lola waan ta'eef nan amana gorsatti gorsa baay'een jaaladha nama gorsa namaa dhaga'ulleedha egaa kaa yeroo baay'ee dhaloonni kun mataa ofiitiin deemna gorsi namaa kan nama balleessu jiraachaa jechuu danda'anii ani garuu gorsi namaa na balleessa jedheetoo hin yaadu sababbiin isaa maalinni namni si gorsuuf karaa kee dhufuyyuu nama gaarii waan ta'eef iyyuu jechuudha namni oduma ta'e iyyuu badaadha jedhee gorsa qabatee kara keen dhufutti isa garuu abbaa addaan baafataa walumaa galatti eh, jecha koo nan gabaabsa'anii eh, kara obboleessa kootti dabarsaa obboleessa koo waamicha kuu kabajjee karaa chaanaala ayyaantuu asarraa dhufuu keetiif guddaa isaa galatu galatoomisiin jechuun jaaladha. Egaa kaa noori karaa istiidiyoo ayyaantuu asarraatitti yaada kee dabarfadhu siin jedha anaa dhufu. Yoo yaa harka fuunee ashama akkam jirtanii hordoftoota ayyaantu asalaa nageenyi kiyya bakka jirtan sinaa qaqqabu har'a karaa chaanal ayyaantuu dhufeen jira. Ayyaantuun gaaffii takka takkas na gaafattee jirti. Meemee karaa gaaffii siitti deebina. Mee waliin haa hordofnu gaaffii sii kana. ok gaaffiin ayyaantuun jalqabaa. Gaaffiin koo inni tokkoffaan mee hordoftoota kootii fi of ibsinaan jette. Ok, maqaan kiyya Zakii Iluuti. Dhalataa godina Iluu Abbaa Booraa. Eh, akkasuma nama fuudhee maatii qabu. Eh, dabalataanis nama biyya Jarman keessaa waggoota saddeettan darbaniif jiraataa jirudha. Kanuma Zakiini. Eh, gaaffiin lammaffaan maal jedhaa? Gaaffiin lammaffaan shamarran siif maali nuuf ibsi jedhaa? shamarranii akkuma hayyoonni eenyuyyuu akkuma hayyoota keessattis karaa amantaatiinis karaa garaagaraatiif waa'een shamarranii waa'een haadholii ibsamuu haadha obboleettiidha haadha manaatii jaalalleedha soo enerjii keenya kanaafu warruma namoonni anaa ol beekumsa qabanu afaan jaraarraa bareedu nan dubartii ibsaa jechuudha kanaafiyyuu haadha manaa haadha Obboleetti jaalallee waanuma hundaa wal malee warra hin bareenne dubartiin nama enerjii jabaa seenaa keessattis eh, seenaa gurguddaa jalqabaa keessattis ka'ee haga irraatti illee warra karaa seenaa ka'arrattis yoo ta'e warra seenaa hojjetanuu fi karaa rabbiittis immoo dubartiin jajjaboo kabajamtuudha kanumaan ibsuu barbaada jechuudha. Eh, gaaffiin inni sadaffaan yeroo jalqabaatiifi barataa kutaa meeqaa taateeti jaalallii? kan si qabee jedha. Eh, Gara hubachuuf barumsa kana eh, asiifachi tuman asiifachi daddarbuu asiifachi wallahi yaada dhuyyuuteen jalqaba gisee dhumaaniin jaalalatti deemee eh, alhamdulillah. I think gutaa jaha faana fakkaataa iyyuu akkam soo dafee barumsa hin jedheera. Gaaffiin inni shanaffa Eh, no gaaffiin arfaffaan gaaffii arfaffaan sadaffaan deebisike gaaffiin arfaffaan maal jedha jireenya kee keessatti eh, nama onlaayiniidhaan eh, wal barte keessaa dagachuu hin dandeenye jira eeyyanni jira namoota maqaa yoo kaasee fixuu hin danda'u. Maaliif namoota baay'ee namoota baay'eedhaanii karaadhuma onlaayiniin wal baree hedduu namoota baay'ee kan waliin daganne kan yeroo gaarii wajji qabnu ammallee baay'een jira. hin jiranii sooshaal miidiyaadhaan karaan hin wal bareen hedduudha jechuudha. Maqaa jiraadha ofimmoo baay'eedha dhugaa dubbachuuf isaatiin iyyuu nuun ga'uu jechuu barbaada. gaafiin shanaffaan akka jetti wanta hawwitu osoo bira hin geenye waan hawwitu osoo bira hin geenye milkoofne jira yoo jiraate sababa isaa yoo jiraate. sababaa isaa wajjin nuuf ibsedha wanti ati hawwite bira hin geenye ni jira yoo jiraate sababaa wajjin wanti ati na hawwitu fuuldureedha ammaa waan darbeedha moo wantichi kunii ittiin hawwitee hawwite osoo bira hin geenye hin milkoofne jira. Kana jechuun waan duraate jechuudha. Wanti hawwii kan darbeedha jechuudha kan gaafatamaa jiru. So ka jalqabaate ka darbe jechuudha. isuma dhugaa waanin hin jalqabaa hawwa keessaa wanni hafe hin jiru. Wanni hafe hin jiru jechuun hawwii kiyyatu xiqqaa ture kana dura jechuudha. Hawwii kiyyatu xiqqaa ture akkuma fedhiin ilma namaa hin dabalaa. Fedhiin namaa kun guddataatuma bulaa kana dura maaliin yaadaanii haadha manaa fuudhee haadha manaa gaarii fuudhee hmm, ilmoo argadhee akkasuma mana wayii qabaadhee konkolaataa wayii qabaadhee waan baay'ee waan gurguddaa yaadaan turre isuma dhugaati kan inni na arguudha. Wannootuma akkasii yaadee jireenyuma qalalli yookiin salphaa itti jiraatamu tokko yaadaa ture sana jiraadhaan jira amma hawwii kiyya isa darbe ture jechuudha. Amma immoo gara fuulduratti hawwii baay'ee hojjechuudha karooran qabaa waan baay'ee eh, pilaanii keessa galcheen jira inni kun ka eh, jalqaba ture eh, jechuu barbaadeetan hawwiin kiyya jalqabaa wanti hundinuu galma gahee jira. Ka fuulduree immoo itti jiranii pilaanii keessa wantoonni baay'een ni jiranii jechuun barbaada. gaafiin jaaffaan caraa kanatti fayyadamtee dhaamsa ijoollee Oromootiif yoo qabaatte e, ibsadhu yaada koo xumuree jira jedha. E, wanti jechuu barbaadu dhaamsa ijoollee Oromooti. Keessaayyuu e, ijoollee amma karaa sooshaal miidiyaa kanaan warri karaa yuutuubiitti dhufaa jirtan mee Oromoo wal yoo ati qabaatte qabeenyi hati yoodhuma waanuma karaa sooshaal miidiyaa kanarrattuu fayyadamnu yookaan karaa e, yuutuub kana e, hojjataa jirru kun qabeenyumattuu yoo fudhatame ati qabaachuun atliist yoo nan fayyadne nan miidhu. Kanaafiyyuu pilees ijoollee Oromoo wal cinaa dhaabbadhaa wal gargaaraa namoonni dandeettii qabdan dandeettii keessanii nama karaa yuutuub kanatti dhufuu barbaadu waan ta'e hojjedhaatii kennaafi fi sooshaal miidiyaa isaa irratti haa maxxanfatu jajjabeessaanii. kanaafu maaliif nuti Oromoon miili eena meeqa jedhamne maaliif har'a sabskraayibiidhaa fi viiyuudhaa fi laayikiidhaa maaliif ol kadhanna nuti? Ati yoo jijjiiramte wanti atarra barsiiftuu dhalootaaf lafa taa'uu danda'a. So kanaafiyyuu eh, wal cinaa dhaabbadhaa, wal gargaaraa, wal gadi hin harkisinaa jechuudhuman eh, Wal gadi hin qabinaa jechuun barbaadaa jechuudha. So iyyuu bakka jirtanitti eh, wal jajjabeessaa. Inni biraa. Eh, Ayyaantu eh, baay'ee jabduudha. Chaanarsii kana guddisaa fi sabskiraayib godhaa fi laayikii godhaa fi yaadaan jajjabeessaa. Ijoollee akkasii jajjaboo akkasii kana gaafa jarri as ba'anu eh, jajjabeessuu qabna jechuudha. Ijoollee namni sabni biraa warra lallaafaa waa takka hin dandeenye fidanii karaa 'YouTube' garaagaraa fidaniitu waan baay'ee irratti godhuu jechuudha. Kanaafuu Eh, akka jarra of danda'an godhu jechuudha. Keenyammoo ijoollee akkana of dandeessee dhuftu eh, bira dhaabbannee jirra jechuu ni qabnaa jajjabeessuu ni qabnaani. So kanaafuu eh, YouTube chaanaalisii subscribe godhaan isinin jedha. Yoo isinitti tole kiyyas deemaatii zakiiluu jettanii hojii kiyyas dhuftanii ilaaluu dandeessanii. Kana guyyaa biraas deebi'ee akka dhufu abdii qaba. Barumsa garaagaraa karaa chaanaaliisiitiyyuu qabadheetiin dhufaa. karaa kiyyas eh, kottaa isiniin jedhaa galatoomaa guyyaa gaarii qabaadha. nagaatti affeerraan affeerteefis galatoomii ayyaantu ulfaadhu.